Widok na ryneczek w Dzierżoniowie. Rynek podobno monitorowany nie tylko przez nas. Widok ulicy Ząbkowickiej. Jako opcja jest wizyta w synagodze lub w mennicy lub w informacji turystycznej.